大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天二十期讲神要向你说什么。 看看蚂蚁，蚂蚁有什么好看？那我们可以这样说：蚂蚁是我们非常熟悉的昆虫类，因为基本上我们家里都有蚂蚁，有些时候你也会很讨厌蚂蚁。 因为那个蚂蚁呢，啊，一只一只小小只，那也搞到你很心烦，啊，捏它，捏死了几只，然后它又来了，所以到处有蚂蚁，啊，当然厨房有蚂蚁，然后你吃了一些东西，哦，有蚂蚁，然后你要防备它，呃，你就要呃，就是。 小心，然后，呃，就是把东西收好，然后，呃，就是，呃，要很注意，甚至我们还要去找蚂蚁的源头去捉它，啊，这些等等，啊，当然更糟糕的就是那个蚂蚁去到你房间的床上，哇，那你的很痛苦，因为这样你真的是人家是坐立不安，你是睡立不安。 因为你不知道什么时候蚂蚁来，所以蚂蚁有些时候给你感觉到是很熟悉，啊，有些时候你很烦。但是为什么在这里是说要看看蚂蚁呢？那因为圣经很清楚的啊，那个经文呢是要告诉我们，这个跟蚂蚁相对来说的就是懒惰人。 懒惰人呐，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，暂且在夏天预备食物，在收获时取点粮食。 多人呐，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时打盹片时抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗数来；你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。所以说。 经文告诉我们，一个是懒惰人，然后一个就讲到蚂蚁的昆虫。所以为什么你要去看这个蚂蚁呢？因为很多时候我们对于蚂蚁的认识，从一个最基本的啊普通常识，我们就看到蚂蚁忙忙碌碌、忙忙碌碌的跑。那我们说是什么？哇，它非常的勤劳。然后有些时候你看到蚂蚁呢，你掉下一些零碎的。 哦，饼干也好，糖果也好，这些等等，你会发觉到它一只小小的蚂蚁，但是那个它要抬起来的那个零食，真的是它是超过哦，超过它本身它的这个昆虫的身体的这个重量，有报告说好像是超过有五十倍吧，我不知道，好像是这样吧，所以也是它它可以。 扛起超过自己的那个重量，就他扛了他掉，他扛了他掉，他扛了他掉，但是呢，他就是有很有的毅力哦，是坚持，所以他勤劳，他有毅力，然后他还有合作的精神。我们当然不认得那个蚂蚁，这只蚂蚁是不是那只蚂蚁了？但是很多时候你会发觉到，你看到的就是说你的零食掉了哦，那个蚂蚁它抬不起来。 但是它可能就有些时候不见了。但是假如你回头多一个五分钟，你会发觉到，哇，它是一大军的蚂蚁就跟着来了，就一起的来去抬那个蚂蚁。所以可以说，蚂蚁是勤劳、毅力又合作。但最终最终，他们就是做什么呢？ 真的就是看得到，是他们是，一群勤劳的这个昆虫，所以圣经要告诉我们的是什么？就是说我们呢是需要好像蚂蚁这样的勤劳，因为特别在当中提到的就是有些人他睡呀睡呀睡，又打盹，又睡又打盹，然后没有为自己预备食物，没有。 未雨绸缪，相反来说就是是一种懒惰的人啊，喜欢睡觉的人啊，只要呃他什么都不做的人啊，所以在这个经文里变成是一个勤劳懒惰的一个对比，而蚂蚁是会未雨绸缪，所以对于我们基督徒来说，也就是说基督徒需要做个勤劳的基督徒。 我们需要有预备食物的态度，未雨绸缪。我们是勤劳工作者，而不是偷懒者。我们是这个呃，在当中呢，是能够脚踏实地的信徒，所以我们就不要好像蚂蚁这样，呃，不要好像这些呃懒惰人讲。 啊，又懒惰啦，又拖延啦，又打瞌睡啊，又打盹啦，啊，所以主要帮助我们。另一方面，我们要被提醒，因为教会是一个爱心的团体。讲到教会，大家都说啊，教会是有爱心的，所以有什么需要要需要，你就去找找教会帮助呢？当然无可厚非，教会真的是爱心团体。 爱教会也是关怀别人，教会也是帮助别人，所以没有工作教会帮助你，没有食物教会也可以帮助你，有什么需要教会也可以帮助你。所以在某一方面，教会啊是爱心团体，也尽量帮助啊，这个是没有问题。但是呢，有些时候我们不可以啊滥用教会的爱心，到了一个地步呢，懒惰不做工，整天就是伸手跟教会。 啊，请请教会周济帮助，而自己不做工啊，总是有很多的理由原因找不到工作等等等等啊啊，当然，呃，这个教会要自己分辨是怎么样的人是适合的。教会也不要啊，就是啊，在当中有爱心就变成哦宠坏人家的懒惰。 而使到信徒变成一个懒惰的人。只要我们祈求主帮助，今天神要对你说的话，就是要做一个勤劳的信徒。我们一起祷告，天父上帝，我们都是你的光，你的眼，我们是要见证你，所以我们需要有一个生命见证，能够给人家看到我们是勤劳。 我们的工作是忠心的，而不是一个懒惰的。所以，祈求主时时的帮助，提醒我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。希望你能够在油管有丢写日字，呃，鼓励鼓励大家分享。 希望你也能够协助啊，来转发爱心支持，转发给更多的人，鼓励他们来呃订阅啊。希望呃也在当中呢，作为是你的参与啦，哦，也是我的动力。我们周一三五再见。 耶说爱你，与你同在，上帝祝福你。